Բարև ձեզ։ JavaScript-ում կա եւս մի արժեք, որը կոչվում է nan, not a number։ Այս հնչագրվում, ահա, nan, okay։ Սա նշանակում է թիվ չէ, not a number։ Երբ է լինում այս տիպի արժեք, ուրեմն պատկերացրեք մենք ունենք a, որի մեջ տնում ենք, չգիտեմ, 5 անգամ undefined։ Հմ։ Բայց սա անտրամաբանական է։ Այդ Ճիշտ եք ասում անձրավաբանականի, այսինքն սրա արդյունքը թիվ չէ։ Եկեք alert անենք A-ը, alert A, run անենք, նան, խնչեմ, not a number, այսինքն եթե դուք ինչ-որ մաթեմատիկական սխալ եք անում, որը ամբողջովին անձրավաբանական է, նա կստեղծի նան, հա, թիվ չէ, օրինակ, հիմա նայք, նանը ոնց աշխատում, երբ որ նանը շփվում է որևէ արևմտիկ օպերատորի հետ, ինքը ամիջապես արդյունքը դրա դարձնում է նեն։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ եթե մենք անենք, չգիտեմ, 5 անգամ նեն, պատասխանը կլինի նեն։ Okay, այդ կարծում եմ բարձ է, էլի էլ ինչ կարող է լինի, հա, եթե 5-ը բաժապատկում ենք մի բանի, որը թիվ չէ, ապա արդյունքը թիվ չի կարող լինի։ That's what նան։ Ինչի է սա կարևոր։ Պատկերացրեք ունենք այս տիպի իրավիճակ, ուրեմն let z թող լինի ինչ-որ արժեք, let b թող լինի մի հատ ուրիշ արժեք, let um, d թող լինի undefined։ Պատկերացեք ունենք այս տիպի արժեքներ։ Ուստեղ ունենք ինչ-որ երկար բարակ equation, հա, ինչ-որ z անգամ b գումարած z, որը բազմապատկում ենք, ասենք b բաժանած d, Հա, ինչ-որ սենց եկար բարակ մի հատ equation կա, որի արդյունքը կլինի nan, okay։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ ինչպես կարող ենք debug անենք սա, դե պետք է մի տեսակ, նու կարելի է debugger-ով մտնել, ստեղ տեսնել ուրեմն ամեն արժեքի, ամեն ամեն փոփոխականի արժեքը եւ այդպես ուսումնասիրել եւ հասկանալ, որ հոբ մի րոպե din ուրեմն թիվ չէ, չէ՞, undefined է օրինակ այս բանը։ Հետևաբար, եթե մենք բաժանենք undefined-ով, բարձա կստանանք նրան։ Դա մի վարիանտ է։ Երկրորդ վարիանտը կարող ենք equation-ը քիչ-քիչ աշխատացնենք, ասենք են այսքանը հանենք, միած զին աշխատացնենք, տեսնենք, okay, զին չի խնդիրը, հետո հետ գանք ստեղ ասենք այսքանը հանենք, տեսնենք պատասխան ստանում ենք, չէ, դեռ նեն է, okay, ինչ որ ուրիշ խնդիր կա, զինել հանենք, աշխատացնենք, տեսնենք, okay, դա է նն, ու տեսնենք, ասենք bin, բա ինչա, Բին էտա, իսկ դին ինչ է։ Աշխատացնենք, ուպ undefined է կտանք մեր խնդիրը, okay? Այսինքն ինչ է ստացվում, որ երբ որ ինչ-որ սխալ բան կա կոդի մեջ, մենք կարող ենք կոդը սկսենք ջնջել, ջնջել, ջնջել, միջև փորձել մոտենալ այն պահին, որտեղ որ ինքը սխալ է։ Դա մի ոնց որ մոտեցում է, թե ինչպես կարելի է գտնել սխալը մեր կոդի մեջ։ Իհարկե, ելի եմ ասում, ավելի ճիշտ ու ավելի պարզ վարիանտ է դա debugger-ով ուղակի մտնելը, տեսնել բոլոր փողականների արժեքները եւ ժողովրդական որոշում ստացել։ Հիմա NaN-ը ունի մի հատ շատ կարևոր հատկություն։ Ինքը միակ արժեքն է JavaScript-ի մեջ, որը ոչ մի բանին հավասար չի, նույնիսկ ինքն իրեն։ Հե՞։ Ահա, նայեք ստեղ։ Եթե alert անենք մեկը հավասար է մեկին, համար թիվը հավասար է թիվին։ Պարզ է, որ հա, չէ։ Չգիտեմ, true-ն հավասար է true-ին, true հավասար է true-ին։ Այո, չգիտեմ, եթե ասեմ hi, դա հավասար է hi-ին։ Իհարկե, չգիտեմ, undefined-ը հավասար է undefined-ին, undefined։ Հմ, sense true, okay, այդ ամեն ինչը ճարաբանակ է, բայց նայեք ստեղ, nan-ը հավասար է nan-ին։ Uh-oh, false։ Հետևաբար, եթե մենք ունենք ինչ-որ մի փոփոխական, let's see, որի, որը չգիտեմ, 8 անգամ ինչ-որ text, Սա պարզա, որ չի կարող թիվ լինի, սա concatenation չի, սա ինչ-որ անհասկանալի բան է, սա թիվ չի, nen, okay? Ինչպես կարելի է ստուգել z-ն-ը, թե չէ։ Դե եթե n-ը հավասար չի nen, եթե ստեղ z դնենք ու ինքը nen լինի, ինքը true չի տա, մեկա, չէ՞։ Իմանայեք, alert z-ն-ը nen-ը, բայց հավասար չի nen-ին, որտեղ n-ը հավասար չի nen-ին։ Բա ոնց ստուգենք ինչ որ փոփոխականի մեջ nen կա, թե չէ։ Դե գիտակցելով, որ nen-ը միակ բանն է, որը ինքնին հավասար չի, մենք կարող ենք ստեղծենք մի հատ function is nen, nen-ը թե չէ, որը կվերցնի ինչ-որ արժեք և կվերադացնի, եթե a-ը հավասար չի a-ին։ Եթե a-ը հավասար չի a-ին, ինքը պտի է լինեն, էլի եմ ասում, միակ արժեքն է JavaScript-ում, որտեղ որ ինքն իրեն հավասար չի։ Հետևաբար, եթե սա վերադասնի true, ուրեմն գիտենք, որ nen-ը, հակառակ բոլոր դեպքերում գիտենք, որ nen չի։ Եվ կարող ենք իրեն օգտագործենք, այսինքն կարող ենք անենք alert is nan z եւ հիմա ուրեմն այս nan-ը կվերադառնի true։ Okay։ Հիմա իրականում բարձվում է is nan արդեն կա JavaScript-ում, նենց որ մենք patch մենք մեր ստեղծենք, մենք կարող ենք ուղակի կարճենք is nan եւ ահա, խնդրեմ ինքը կվերադառնի true։ Okay։ Նենց որ էլի էլի ասեմ, ուրեմն nan-ը նշանակում է թիվ չէ, not a number, ինքը ուրեմն ստեղծվում է այն ժամանակ, երբ որ մենք անում ենք ինչ-որ մաթեմատիկական օպերացիա, որտեղ որ արդյունքը չի կարող թիվ լինի, այսինքն ինչ-որ սխալ բան ենք անում, հա, օրինակ 8-ը բազմապատկում ենք տեքստով դա դե բնականաբար դա չենք կարող այդպես բան անենք եւ ստանում ենք նեն։ Ամ որպեսի ստուգենք ինչ որ բանը նեն է թե չէ, ինչ որ արժեքը նեն է թե չէ, պետք է կանչենք is nen ֆունկցիան, okay, is nen ֆունկցիան։ Հիմա այդ իզնենը ունի ոնց որ երկու տարօրինակ հատկություն։ Մեկը, որ ինքն իրեն հավասար չէ, okay, որը ինձ ինձ ես կարծում եմ դա ուղղակի սխալ է։ Ուրեմն պետք է հասկանալ, որ JavaScript-ը ստեղծել առաջին version-ը, version, հա, JavaScript-ի ստեղծվել է երկու շաբաթվա մեջ։ Ա Հետևաբար մի քանի հատ սխալներ են թույլ տվել, նենը կարծում եմ սխալներից մեկն է, այսինքն ինք ոնց կարող է միաժեք ինքն իրեն հավասար չլինի, դա անճարաբանական է։ Կարծում եմ դա ուղղակի սխալ էր։ Եվ հետևաբար հիմա պետք է օգտագործենք իզնեն, որպեսզի ստուգենք ինչ որ բանը նենը թե չէ, ոչ թե ընդհանրապես հավասար։ Դա առաջին սխալն էր, որի մասին պետք է գիտակցել եւ ճիշտ մոտենալ այդ խնդիրին։ Երկրորդ խնդիրը Ուրեմն կա մի հատ ֆունկցիա, որ որ կոչվում է type of, type of, այսպես։ Իրեն եթե մենք փոխանցենք ինչ որ մի օրինակ փոփոխական, կամ արժեք, ինքը կասի ինչ տիպի արժեք է։ Թիվա, տեքստա, ֆունկցիա եւ այլն։ Նայեք ինչ է ստացվում, երբ որ մենք իրան փոխանցում ենք նրան։ Եկեք alert անենք սա։ Նայեք ստեղ number։ Այսինքն մի արժեք, որը կոչվում է not a number, թիվ չէ, իր type-ը number է։ Այսինքն ինքը թիվ է, որը կոչվում է թիվ չէ։ Էլ է դա էլ է մի քիչ անճարաբանական։ Բայց ուղղակի պետք է գիտակցեք, որ nan-ը թիվ է, որը ուրեմն հավասար չէ ինքն իրեն եւ ինքը նշանակում է թիվ չէ։ Okay։ Մի քիչ խառնա, բայց հանգիստ այդքան է ված չի, ինչի է ես ենթադրում եմ իրան թիվ են սարքել, որպեսզի իրան հեշտ կարողանան մաթեմատիկական օպերատորներով աշխատել, օրինակ կարողանան կանենք նեան անգամ 5, անգամ 6 կամ 5 բայց իհարկե միշտ երբ որ նենը ասենք ինչ որ մաթեմատիկական օպերատորով աշխատում է ինչ որ մի ուրիշ թվով արդյունքը միշտ լինում է նեն որտեղ բնականաբար ինչա նշանակում 5 անգամ ոչ թիվ պատասխանը ոչ թիվ Okay, դա այդ մասը իրականում բավականին ճարաբանական է։ Նենց որ նենը նշանակում է ոչ թիվ, ինքը հավասար չէ ինքն իրեն, պետք է ստուգել, եթե ինչ որ արժեքը նենը թե չէ is nen ֆունկցիայով եւ գիտակցեք, որ իր type-ը nen nen-ի type-ը number է, այսինքն թիվ։ Ամ այդքան բան, հույսով եմ սա բարձր, շտով կհանդիպենք։ Օրեր